abençoe, com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe, com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe a glória devida ao seu nome adorai-o com santo lamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor voz do Senhor majestosa, que o Senhor abençoe. reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo.